संजय भैया दरबार में उपस्थित हो चुके हैं भाई हमारे बड़े भैया संजय भैया के साथ कौन कौन भजनों की गंगा में डुबकी लगाएगा एक जयकार बोल खाटू सच्चे दरबार बोलिए श्याम प्यारे की प्रेमियों आज जितने भी पदयात्री हमारे हैं सबसे सबसे कम हाजिरी आज दरबार में है क्योंकि आज सब इतने थके हुए हैं इतने थके हुए हैं कि सबको किसी को होश नहीं सच बताऊं तो हम लोग भी चूंकि बाबा आया है और हाजिरी लगानी है इस बोलकर बाबा ही लेकर आया बाकी लोगों को परेशान नहीं किया क्योंकि तो आज मौसम अचानक बदल गया सुबह जब चले थे तो इतनी तेज गर्मी थी तो और अचानक बारिश के कारण नीचे लगा कि 10-20 लोग मुश्किल से मिलेंगे बाबा बैठकर ही कीर्तन करेंगे लेकिन आप सबों के भावों को देखते हुए हम नतमस्तक हैं इस कंडीशन में भी इतनी ठंड में भी आप पूरे ताकत के साथ जुटे हुए हैं बाबा आप पर ऐसी कृपा बनाए रखें एक ही निवेदन करूंगा ये कोई शहर में कीर्तन नहीं है किसी रिश्तेदार के घर में कीर्तन नहीं है बिल्कुल जंगल में मंगल बाबा ने बना रखा है और इस जगह पर मैं समझता हूँ कि पहले कभी कीर्तन हुआ भी नहीं होगा आप लोग अपने अपने घरों से जिस आशा के साथ आए हैं दो तीन भजन करेंगे और दिल से मेरे साथ वो भजन गाइएगा हम बाबा से कल सुबह जब चलेंगे तो अरदास बनाएंगे कि बाबा कल रात को जो भी कीर्तन में बैठा उसके काम जो सोच कर आया वो काम बना देना लेकिन आपको भजन सुनाना पड़ेगा एक काम आपको करना पड़ेगा देखो मैंने पहले भी कल भी बताया कि सब कुछ ये करता है ये सिर्फ भजन गा नहीं सकता ये भजन सुन सकता है और सुनकर काम बनाता है गाने का काम हमको करना है और इतिहास उठाकर देख लो जिस जिसने भजन गाया उसका नाम इतिहास में अमर कर दिया चाहे वो मीराबाई हो चाहे वो कर्माबाई हो चाहे वो नरसी भगत हो है ना किस लिए आए हैं आप लोग और हम लोग इस भजन में आपके तरफ से और मेरी तरफ से गारे कि बाबा हम शरण में आए हैं क्यों आए हम तो आए शरण में तुम्हारी लाज हाथों में तेरे हमारी हम तो आए शरण में तुम्हारी लाज हाथों में तेरे हमारे हमको तुम पे भरोसा अटल है हमको तुम पे भरोसा अटल है तुम संभालोगे हमको मुरा आपके दिल की बात है शरण में है आप तो आइए मिलकर मीठी मीठी तालियां बजाकर बोलेंगे हम तो आए शरण में तुम আর animales. Eh. बोला परसों भी बोला कि हम ढंग से एक रिश्ता भी नहीं निभा पाते और ये सारे रिश्ते निभाने को तैयार हो जाता है बात बोलू प्रेमी भजन से थोड़ा हटकर बोल रहा हूं क्यों अकेला रहना चाहते हैं आजकल हम क्यों शादी होते ही वही भाई दुश्मन लगने नजर आते हैं आजकल तो पचास साल पहले चार बच्चे होते थे बीस पच्चीस साल से दो पर आ गए और आजकल तो एक से आगे कोई करता नहीं एक बच्चे भी, भी एक बच्चा अगर रात को किसी को कोई परेशानी हो जाए पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाना मंजूर है कि अस्पताल ले चल लेकिन सगा भाई मंजूर नहीं है और खुदा ना खास्ता कोई सलट जाए और बच्चा छोटा है तो उस समय हाथ पसारना इससे अच्छा अगर चार भाई हो दो भाई हो अगर मिलकर परिवार में रहे तो कम से कम ये चिंता तो नहीं है कि हमारे पीछे कोई नहीं है जिंदगी का भरोसा ही क्या है प्रेमी मुझे पता है ये बातें इस कान से सुनोगे इस कान से निकाल दो लेकिन मैं वही बोलता हूँ कम से कम इस मामले में कि मैंने वो किया है हम भी दो भाई हैं बाबा की कृपा से माता पिता का सर पर हाथ है बाबा की कृपा से जब बाबा ने बड़ा घर दिलवाया बहुत लोगों ने बोला दो किचन बनवा लो भविष्य के अंदर में नहीं पटेगी तो अलग अलग कर लेंगे मैंने कहा नहीं अगर छोटा वाला कुछ बोलेगा ना मैं उसकी बात मान लूंगा मैं झुक जाऊंगा रहना हमें दोनों को साथी प्रेमियों साथ रहने में जो महसूस होता है ना रोज कुछ ना कुछ ऐसा घटता है कि नजर आता है कि आज अगर वो साथ होते तो शायद कम कम होता पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ मुझे नहीं मालूम सामने खड़ा हूँ बाबा के मुझे नहीं पता एक चीज और कहनी है किसी बहन के कोई औलाद नहीं हुई दो चार साल पांच साल दस साल क्यों इंतजार करते हो प्रेमी अरे अपने बच्चे को तो कुत्ता बिल्ली भी पालते हैं भगवान को चाहते हो कि भगवान आपके दरवाजे पर खड़ा रहे मैं बताता हूँ वो काम करके देखो कभी नहीं जाएगा दरवाजे से साल दो साल अगर औलाद नहीं होना इंतजार मत करो ले आओ एक बच्चा किसी अनाथालय में जिसको न माँ का प्यार मिला न बाप का प्यार उसे लाकर उसे प्यार करो कसम खाटू वाले की जितना हाथ उसके सिर पर आप फेराओगे उससे दोगुना हाथ मेरा बाबा आपके सिर पर ये भजन आया शायद इस भजन के लिए कह रहा हूं कुछ लोग कहते हैं कि वो प्यार नहीं दे पाएंगे उस बच्चे को अरे भाई तुम उस बच्चे को प्यार नहीं दे पाओगे क्योंकि उसने उसको तुमने पैदा नहीं किया इसके पास क्या सोच कर जाते हो कि बाबा तू मेरा पिता है तू मेरा बाप है जब तुम उसे प्यार नहीं दे सकते तो ये तुम्हें कैसे प्यार दे सकता है कोशिश करना माताओं बहन कोई सुन रहा है अगर लाइव जिस दिन मेरी इस बात को सुनकर किसी बहन ने ये सोचकर कि शायद बाबा ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं उसको प्यार करूं जिसे कोई प्यार नहीं करता तो श्याम की कृपा साक्षात बरसने लग जाएगी आइए इसी से कनेक्ट इन्हीं दोनों चीज से कनेक्ट जो दो बात बताई ये भजन है शायद इसीलिए मेरी जुबान से निकला हो सकता है इन बातों का भी क्रिटिक्स हो जाएगा फेसबुक व्हाट्सएप का जमाना है हो सकता है इन बातों पर भी चर्चाएं करने लग जाएंगे लोगों को तो खाली बैठे होते हैं लेकिन मुझे किसी चर्चा की कोई परवाह नहीं मुझे लोग गाली भी दे भी दें कोई परवाह नहीं लेकिन अगर मेरे कहने से अगर किसी भी श्याम प्रेमी का कोई काम बन गया तो मैं बाबा को धन्यवाद दूंगा आइए माझे बनकर कभी कभी आया माझे बनकर पग पग पर दिया सहारा कई रूप में तूने आकर पग पग पर दिया सहारा कई रूप में तू कभी आया साथी बनकर पहली बात तो किसके किसके लिए आया वो हाथ उठाना और जो अभी बुलाना चाहते हैं वो भी हाथ उठाना और मिलकर तालियां बजाकर क्या बोलना शाम आओ शाम आओ शाम आओ तालियां बजाओगे हाथ दुखने लग जाओगे शाम के लिए तालियां बजाओगे कष्ट मिटने लग जाए किस्मत में जो लिखा होता है ना कर्मों के कारण पिछले जन्म में हमने जो कर्म किए हैं उस कर्म के हिसाब से किस्मत लिखी जाती है और उतना भोगना पड़ेगा अगर बुरे कर्म रह गए हैं अगर बुरे कर्म रह गए हैं शाम को कोई पूछता भाई जब किस्मत का ही मिलेगा तो फिर भगवान को क्यों पूछे तो प्रेमियों किस्मत में सौ दुख लिखे हैं पर अगर भगवान का ध्यान नहीं किया तो सौ दुख भोगना पड़ेगा लेकिन अगर प्रभु का ध्यान आपने किया बाबा का ध्यान किया तो आपको इस जन्म के अंदर में ऐसे सत्कर्म के राह पर चला देगा कि सौ दुख जो है वो सौ दुख और इधर अगर आपके 200 अच्छे काम हो गए तो 200 अच्छे काम में से 100 बुरे काम जो पिछले जन्म में किए हैं वो माइनस करने के बाद में यहीं से इसी जन्म में सुखों की प्राप्ति होने से मिलती है भगवान का ध्यान भगवान का ध्यान कष्टों को काटता नहीं है भगवान का ध्यान सत्कर्म पर इतना चला देता है कि सुखों का बैलेंस इतना हाईवी हेवी हो जाता है कि कष्ट दब जाते हैं और प्रभु कृपा नजर आने लगती है इसलिए आइए प्रेमियों एक भजन बस मेरी तरफ से और ध्यान से सुनो खाटू नरेश की अच्छा एक बार बताओ कि कौन कौन खाटू गया है खाटू नहीं गए हंड्रेड परसेंट अच्छा एक बार नीचे कर जो खाटू कभी नहीं गया वो एक बार हाथ जो कभी खाटू नहीं गया जो कभी खाटू नहीं गया आप लोग खाटू नहीं गए आप नहीं गए आप नहीं गए आंटी जी क्या कर रहे हो कितनी दूर है बाबा आपसे पांच घंटे में नहीं लगेंगे पांच घंटे में पांच जन्म से घर जाएगा मेरे कहने से एक बार जल्द से जल्द प्रोग्राम बनाओ है ना यहाँ बोल दो बाबा को आज कि बाबा अब मुझे बुझाओ आपको विश्वास दिलाता हूँ बाबा की प्रभु की कृपा आप पर है सब कुछ है वहां से आने के बाद आप एक फीलिंग्स देखना वहां से आने के बाद मन के भाव कैसे बदलते हैं आइए प्रेमियों जो पुराने प्रेमी हैं ये भजन उनके लिए है कि बाबा से मांगा भी तो अगर दौलत मांगी तो समझ लो सबसे बड़ी गुनाह सबसे बड़ा गुनाह किया मांगना तो ये मांगना जो इस भजन में लिखा है और अगर मिल गया ना तो अपने आप से बड़ा खुशकिस्मत आपको दुनिया में कोई नजर नहीं आएगा साचे दरबार मेरे दिल में बाबा बस तेरा बसेरा बस तेरा बसेरा हो भटकू भटकू नहीं इस जग में चरणों में ही डेरा हो भटकू नहीं इस जग में चरणों में ही डेरा सुनाओ ये भजन गाओगे तालियां बजाओगे मेरे साथ एक लाइन गाओगे उठा लो ना हाथों को उठा लो पूरे पूरे और मिलकर जोरदार आवाज में बोलना तालियां बजा कर क्या मेरे दिल में आ कहता हूँ वो करके देखना आपको नजर नहीं आएगा लेकिन रोज खाने आएगा बताऊ कल से जब खाना बनाऊ ना किचन के बाहर एक भजन चला देना टेप रिकॉर्डर में सीडी प्लेयर इधर खाना बनाओ उस भजन को सुनकर आप भी पीछे पीछे उसको गुनगुनाना कसम खाटो वाले श्याम दो चार पांच दिन बाद आपको महसूस होने लगेगा कि घर वालों की तो खुराक बढ़ गई है क्योंकि वो भोजन नहीं होगा जिस भोजन में प्रभु का भजन होता है ना वो प्रसाद बन जाता है और उसको पाने के लिए भगवान अपना सिंहासन छोड़ कर आता है रमाबाई का कच्चा खींचड़ इसलिए नहीं खाया कि उसका बाबा उसकी पूजा करता था कर्माबाई के पिताजी ने इतने वर्षों तक पूजा की लेकिन उसका खींचड़ खाने नहीं आया लेकिन एक दिन अपनी बेटी को ये बोल कर गए Music. आज आपको आनंद आए तो एक बार दोनों हाथों को उठा लेना मैं माइक में नहीं बोलूंगा साज मध्यम मध्यम बजेंगे जिनके हम ध्यान भजन में पहली दो लाइनें मिलकर चो इस दरबार में पधारे कल सुबह यहाँ से दस बजे साढ़े दस बजे बाबा का रथ यहाँ से प्रस्थान करेगा और कल का पड़ाव यहाँ से 28 किलोमीटर हेलेना हलेना हलेना H D H D garden है ना एच डी गार्डन हलेना पहला पहला मंडल बना है और सुनो ये भी क्या पता नहीं कल बाबा पहुंचेंगे और परसों पहला उत्सव होगा बाबा का आप सबका बहुत बहुत आभार 28 किलोमीटर है कल अगर आपको समय मिले जरूर पधारिए कल 28 किलोमीटर और उसके बाद नेक्स्ट डे महुआ शायद पड़ता है खंडेलवाल किस ठीक सामने में बाबा का दरबार लगेगा आप समझ से विनती अधिकाधिक संख्या में जरूर पधारे मैं आज इस आईटीआई कॉलेज के जय शिव आई कॉलेज के प्रिंसिपल श्री मांगीलाल जी से निवेदन करूंगा कि कृपया एक बार वो दरबार में पधारे आपने पूरे कॉलेज को में करने के लिए आपने बाबा के आगमन के लिए बाबा के स्वागत के लिए जो तैयारियां भरतपुर वाले सभी श्याम प्रेमियों के साथ जो मिलकर तैयारियों में सहयोग दिया है इसके एवज में आभार प्रकट करके आपके भावों को छोटा नहीं करूंगा लेकिन श्री श्याम कला भवन की तरफ से स्वर्ण जयंती उत्सव है महोत्सव चल रहा है और इसके उपलक्ष्य में एक शौर और बाबा का एक प्रतीक चिन्ह प्रदान करेंगे परम आदरणीय मांगीलाल जी आई एक बार कृपया पधारे और मैं निवेदन करता हूँ हमारे राजा भैया से कि वो शॉल उठाकर पर बाबा का एक प्रतीक चिन्ह प्रदान करेंगे सर एक रिक्वेस्ट करूं आपसे सर इसको आपके रूम में यहां पर बहुत बहुत आभार आपने जो इतना मान इतना सम्मान दिया बहुत बहुत आभार अब बाबा की आरती हाँ भाई सब बैठे देखो मेरी बात बैठ बैठ बैठ बैठ बैठ बैठ कल भी बहुत से लोग खड़े हो गए नहीं बैठ कर आरती करो आराम से करो दिखावे की दरकार नहीं भजन के भजन के लिए प्रभु का गुणगान के लिए ना गिनती की दरकार न दिखावे की दरकार ठीक है ना बैठ कर